Dale. Yeah. भैया फोटो खींचना मना है Thank you. किसको दूं नाक साफ नाक साफ करो पहले बेबो They will. और वैभव कैसा लगा आपको यहाँ आके नीचे लगा इधर देखो इधर वैभव इधर देखो तो बर्फी खा रही थी चलिए चलिए चलिए सही नहीं होता ये कैमरा ये मोबाइल क्यों <laughs> इसलिए तो लिए राधे राधे और सब बढ़िया हाँ, हाँ, है किचन चला तो बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है